Thank you. Ahoj, tady Janča, vítám vás v dnešním videa a dnešní video jsou holky versus kluci. Téma je trénink a já když jsme byli na tréninku, tak jsem prostě úplně viděla ty naše uh, prostě rozdíly a tak jsem si rozhodla, že to prostě musím natočit, ale trošku jsem se bála, že se jim do toho nebude chtít, ale naštěstí ano, takže vám moc krát děkuju, že jsem mohla toto video natočit a já doufám, že se vám bude líbit a pokud i vy někdo máte, nebo prostě chodíte do tažní skupiny a máte tam kluky i holky, tak napište, jestli to nějaký situace stejný, anebo jak jaký jsou situace právě u vás. Toto rozhodně nebude jediný video, chci dělat víc videí holky versus kluci, ale podle mě tadyhle to eh, se na YouTube objevuje často, když jsou buď holky versus kluci, nebo youtuber versus normální člověk. <coughs> Já mám pocit, že budu nemocná, nebo prostě nevím něco. <coughs> Takže to je asi všechno, já doufám, že se vám bude video líbit a jdeme na to. 哎，兄弟，把你打死了！来来来，来。 veya eğitim öğretisi de geldiğinde ben uğramışım. Hepsini bilmiyorum. Je to strašné. Musím to teda změnit, že? My jsme udělali jakoby to prostě kruh. Já myslím, že má to být něco jiného. Viděl jste ten zadek, tohle jsem byla ta ty vole, nebo dělá. Ty vole, taková ta vysoká, ty vole, viděl jsem ten zadek. Ty vole, taková ta vyšší, jak tam tancovala. Jo, tak jo, to pamatuju. všechno, já se vám video líbilo, si jsem to říkala už na začátku, ale to nevadí. Eh, budu ráda, pokud video třeba sdílíte, nebo dáte like, okomentujete ho a to je asi opravdu všechno. Tak jo, to je všechno, mějte se krásně a papa. Pa.